time temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerras, yo estaré confiada, porque sé que estás conmigo y sé que me escucharás cuando a ti digo, ayúdame Señor.